ich dachte mir, ich melde mich mal. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass es eigentlich ein ganz gutes Video ist, um zu teilen, wie ich von Sonntag auf Montag gesund <laughs> werden konnte. Also ich hatte halt richtig krass Schnupfen und ja, ich war irgendwie nicht ganz so klar im Kopf. Also ich dachte die ganze Zeit, ich würde bald Fieber bekommen, weil ich mich irgendwie so gefühlt habe. Und dann habe ich halt ein paar Sachen <laughs> probiert, die ich bei anderen YouTubern gesehen habe. Und ich dachte mir, ich schreibe das mal einfach unter die Stellen drunter, was ich so gemacht habe. Vielleicht hilft es dir auch. Würde mich <laughs> freuen, falls du krank bist. Und ja, viel Spaß beim Zusehen und falls du krank bist, gute Besserung. É queremos beijar. Thank <laughs> Hi! <laughs> Nein, Spaß. Ähm, heute ist Sonntag, ein echt chilliger Sonntag. Ich glaube jetzt so 11.30 Uhr jetzt gerade. Und morgen habe ich eine Deutschklausur. Da sollte ich vielleicht heute noch ein bisschen was machen. Habe ich ja heute Morgen auch schon. Ähm, ich muss in Kunst was Schriftliches abgeben, so ein Projekt und so ein Porträt fertigstellen für Kunst. Ähm, da habe ich aber noch ein bisschen länger Zeit und Ansonsten habe ich halt eigentlich nichts vor. Vielleicht, falls es mal später nicht regnet, gehe ich raus. Aber we will see. <laughs> nee, aber entspannt ist auch gut. Ich wollte dir auch einen wunderschönen Sonntag wünschen oder wenn du das Video wann anders siehst, einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Weitergucken. <laughs> Feuer. Rauch. Feuerwerk. Äh, äh, Silvester. Ähm. Feuer. schaffst das, mach einfach, schlag mal. Action!